ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದೇನೆಂದರೆ ಕರೋಕೆ ಸಾಂಗ್ ನಾವೇ ಓನಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿರುವ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂದ್ಕೊಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಟ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಸಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಂಗ್ ಮೇಲೆ okay guys sorry Kannada song ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಮಿಳು ಸಾಂಗ್ ಆರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಪಿಯೋನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಇದು ಬೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಮ್ಸು ಅದರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಇಟ್ಕೊಂಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕರೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸೇಮ್ ಸೇಮಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಆ್ಯಪು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ upgrade to save unlimited songs songs ಬೇಕಾದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಪಟ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಫೈಲ್ಸಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋಣ ಫೋನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಕರೋಕೆ ಸಾಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಓನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರೋಕೆ ಸಾಂಗ್ನ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಐಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡೋದು